ba bukas this game? Ang inang ng dash. Backside, backside! Ah! Backside! Hindi, immortal ba ba? Rainay oh. na, Rainay na backside ka na. Inside. Uy, gaaan! Wala na sa laro! Hell, hell, hell. Ano ba, hell? One hell, dalawa. Hello ah. I have a high, high shot. One enemy remaining. Last moment. Flip this shit. Layo. Ten seconds left. the spike. Grabe. Grabe yun. Iba talaga. Grabe, mainit. Grabe. Ba, 9-0 yan. Nanonood ba naman